قاعد تصور الدراسة؟ صور صور مشاهد صور ده قاعد تصور الدراسة؟ ايه تسالنا عن الدراسه نبلغ الله انت غلطان بالنهايه انت غلطان سلم خايش واصل دراسه لا شغلة نظيفة ولا فيها وظيفة وفي الأخير اشتغل باص طلع يا خالة انزل يا خالة ولا عسكرة زي الجماعة هي عبد الله وي وين عقلك مالك وي عبد الله لا عقلك وين طوس لا عقلك وين طوس وين طوس وين طوس عايش شغل عايش معاكم خليني حاجه وين عقلك وين طوس خلي حوارك الان خلي حوارك لا نعم. خير انتم ايش معاكم انا جيت اسالك مالك طمن عليك مش حد طمن عليك انت لا ايش معاكم انتم انا جيت اسالك ما لك تقول لي انا معاكم مبارك مبارك مبارك مبارك جاري من الصحراء مات قبل يومين لا مش معاهم خلوني لحالي صح خلوني لحالي يلا يلا يلا صاحبي طيب، طيب. خلوني فوز راح تيوز لا ايش خير ايش معاكم؟ لا ايش معاكم انتم خلوني لحالي اجي اسالك انا راح ما راح تطمن عليك آه، عدل الان هدر مع عبد الله ومعه شهيد قرقر قبل صاحبه قبل يومين قلت الكلام شهيد قرقر قبل صاحبه قبل يومين قلت الكلام شهيد قرقر قبل صاحبه قبل يومين لا <laughs> آه، خاف الله الان احنا نهدر مع عبد الله قال انه صاحبه مات قبل يومين اليوم شهيد جديد وعلى الغوص ارتفع ايش في الان؟ لسه كل يوم شهيد كل يوم صوره ايش الخبر؟ مدري والله نظل كل يوم شهيد على عدد ايام السنه لا متى كذا نظل الحروب يا صالح كل يوم واحد كل يوم واحد خاف الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم قرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها اللهم قرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها واخلف لي خيرا منها <laughs> <laughs> مشي مشي لا مشي؟ مشي هناك جيب فوقك ضبطه لا هناك لا هنا قدام لا لا مش لا قدام اللهم قل لي في المسجد وخلف لي خيرا منها كفايه للحروب